Hola banda, ¿cómo están? Me llamo Marcelo Turati. Pues seguimos con esto de los vlogs. Este es el tercer vlog. Espero les hayan gustado los primeros dos. Este es, por así que un intro, porque no le entendí perfectamente bien a mi amigo con lo de un intro dinámico. ¿Intro dinámico? Sí tenía la idea, pero nunca se me hizo que iba a ser tan complicado hacer el intro. Ahora ya creo haberlo mejorado. Ya saben, si les gusta lo que hago, denle like, suscríbanse y compartan. Los veo en como un minutito. you la neta, me sacó un pedo la campana. pues este, espero les haya gustado. ¿Qué dicen? ¿Si les gustó? hay muchos personajes de los cuales ya no me acordaba en mis viajes. Se me hizo muy chistoso el que dejaste el último porque era el Shifu. <laughs> un chino que no sé si Shifu significa jefe o así se llamaba el cuate. Pero un chiquito que nos acompañaba a unos tours y este, como que no le agarraba muy bien la onda el high five. Pero hasta el último ya, ya aprendí a chocar. <laughs> Igual, la campana este el último. Me acuerdo que estaba haciendo una toma panorámica y de repente empezó a sonar la campana. Y pues sí, <laughs> la verdad sí me espanté bastante. Esta semana he estado sacando bastante material. De hecho, tengo una... Tengo tres capítulos que van a salir. Uno fui a un palacio prusiano, que de Chiripa vino una amiga mía de San Cristóbal. <laughs> Estuvo muy chistoso, ahí se los voy a poner. Este, el otro fue un festival de cerveza, que es un evento de 2 kilómetros de largo, donde venden muchísima cerveza de todas partes de Alemania. Y el tercero, también relacionado con la cerveza, Fui a una cervecería alemana, que aquí en Berlín pues, nos dieron una degustación de cerveza. Pues díganme ¿qué es lo que les gustaría ver para que pues, me ponga a editar ese videillo? Ya saben, si vienen a Berlín, avisen avísenme y yo los llevo. ¡Pégale, gallo! ¡Saludos hasta arriba!